Mourceau, ouais. t'as pas tout. Euh. J'suis à l'hôtel, j'ai les yeux tout rouges. J'avoue que j'ai mis des gouttes. Avec Pablo, on serre les coudes. Ah, ah, ah, Ma femme, elle fait des loups boutins. Hein. Mais moi, je suis au bord d'un train. Le rappeur est marabouté. M'appelle pas, je suis occupé. suis à la pendant l'été. De mon gamin, je suis bien loti. Dani pour des anotis. Mon nom est dans le talki. Je réfléchis avant d'agir. Je suis bourré toute la nuit. Qu'est-ce qui passe te warari warano? Maman, désolé, mais je suis parano. Double 29, je suis tout à neuf. À 7 mat, on voit les gueux. Qu'est-ce qui passe te warari warano? Maman, désolé, mais je suis parano. Double 29, je Así que ma Un walik Un walik Un Ay, ay, ay, la Ra, ra Ra, ra Ra, ra kwaselenjariswa ngasa utaweza kwajilapete kwekirisasa kwaro jibude hantu kalovanwa siraso hantu kalovanwa siraso ah. kisipatowarariwarano mamatezelemesiparanodubrevenefsitutanefasitimatowalekeskisipatowarariwarano mamatezelemesiparanodubrevenefsitutanef kisipatowarariwarano Mama désolé mais je suis pas dans le W9, je suis tout à neuf. À 7 du mat, on voit les gueux. On voit les gueux. On voit les gueux. On voit les gueux. Ra, ra, ra,